柳玲、谭为连宵李，吊奶楼马俏夸诗鸭。天关小，剧大付云仙赞剧，仙湖烟焰，主宴超餐，记者歌啡。 渔夫。